Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la Sala Aqua. Esto es Cuerpos en Caída Libre. Ahora, si me acompañan. En estas imágenes podemos encontrar claras referencias al arte de por una guerra lejana, pero de gran impacto en su espíritu. Muchos artistas han utilizado elementos del medio natural, como es el caso de Cristo en su de Islands. Sus telas rosas sobre en las islas de Miami, consiguieron revivir la forma marina local milagrosamente. En estas imágenes encontramos manto herido simbólicamente por una guerra lejana, pero de gran impacto en su espíritu. Objetos cotidianos, indómitos, objetos audaces, una escalera, un perchero, una rueda de bicicleta.